El ejercicio número 57 del examen de bachillerato 2014 menciona lo siguiente, dice la siguiente figura. La imagen muestra una candela en forma de prisma recto. Muy importante pues pensar qué significa un prisma recto, que es parecido a una caja. Dice cuál es el área lateral. Eso es lo que me está preguntando, cuál es el área lateral en centímetros cuadrados de esta figura. Y me dan las dimensiones, me dan que el ancho 4 centímetros, el alto 6 centímetros el fondo 2 centímetros 6 y 2 es decir 4 centímetros 2 centímetros y 6 centímetros para determinar el área lateral pues debemos de pensar en sacar primero esta área y multiplicarla por 2 con la que está por detrás de ella luego sacar esta área y multiplicarla por 2. Vamos a comenzar sacando el área de acá, que sería entonces pensar en que es el largo por el ancho, por la altura. Entonces el área, vamos a llamarle área 1, es igual a 4 por 6, que es igual a 24. sea, el área 1, habría que multiplicarla por 2 para sacar el área del frente más el área de atrás que sería entonces 24 por 2, que sería igual a 48. Seguidamente vamos a sacar el área de las otras dos caras, que es 6 por 2, que es esta área que está por acá. Que habría que multiplicarla por 2, pues estamos pensando en esta otra. Entonces el área 2, llamemos el área 2, es igual a 6 por 2, que eso es igual a 12. Si el área 2, pues hay que multiplicarla por 2, sería 12 por 2, que eso es igual a 24. Por lo tanto, el área total, perdón, el área lateral es la suma de esas dos. El área lateral sería entonces 24 más 48, que es lo que pues sacamos la anterior. Y eso entonces es igual a 2, 7, 2. Esa sería el área lateral. Pensemos entonces en que es 72 y vamos a buscar la respuesta. Esta alineación entonces será opción C.